Всем привет! А, сегодня у нас в гостях Аниш. Э, давайте зададим ему пару вопросов. Угу. Расскажи о себе. Как тебя зовут, сколько тебе лет и чем ты занимаешься? Okay. My name is Anish. Um, I live and work in Aktobe, Kazakhstan. Uh, Где ты работаешь? Now I'm working in Nazarbayev School and enjoying my life in Kazakhstan. А с какой целью прибыл вообще в Казахстан? Когда приехал в Казахстан? Um, I think уже 7 или 8 лет. Uh -huh. 8 лет назад I come to Kazakhstan. uh, <laughs> вообще, когда приехал, с какой целью ты приехал? Для чего ты приехал? Работать? или... работа. Первый раз, когда Kada I, I come to Kazakhstan, I was working in работает Казахбутанский Technical University Кубуту. Туда преподаватель три, ну, туда работает три года. После три года uh, come to Актобе. Сейчас уже четыре года работа э, Назарбай школа. Угу. Угу. Все. Почему ты миксуешь с русским языком? Ага. А, вообще, как тебе в Казахстане? Тебе нравится жить в Казахстане? Люди? Да, it's very interesting to live. Very cold, very comfortable. И enjoy life. А какие вообще стороны в Казахстане тебе нравятся и не нравятся? Негатив и позитив в Казахстане? А, Um, positive, it's very comfortable to live in Kazakhstan. Everything is very cheap. И работа also хорошо. Ну, для иностранцев. Ага. И работа хорошо. И, и what else positive? Comfortable life, no stress. И negative, <laughs> um, let's say, еда, очень мало острая еда in uh, Kazakhstan, such as you cook Australia. such as she cooks uh, spicy chicken and uh, prawns, biryani. But uh, in general, it's uh, difficult to get spicy food in Kazakhstan. Although negative, for me it's not negative because I like cold weather. Mm -hmm. But for foreigners who come to Kazakhstan, especially October it's uh, very very cold minus 20 minus 25 and also ice in the street вчера упал вчера я упал улица потому что айс айс как говорит айс русский лед лед много лед и улица и упал so, другой негатив нету чуть-чуть время нужно to understand culture not not only for Kazakhstan any country we go. Первое, когда I come to Kazakhstan, there was uh, no information about Kazakhstan. I just came, so it was culture shock. Food, people, climate, traveling, работа, everything is different from other country. So it was uh, culture shock, but чуть-чуть время нужно to adapt, Окей. acclimatization. <laughs> Акклиматизация. Ага. А, А, почему ты не смотришь вообще на меня? Я э, ты а, рассказываешь. I'm, I'm talking to your audience. Audience, see me. <laughs> И? Хотя бы просто смотри вот так. no, audience. Talk to the audience. Какая еда тебе нравится в Казахстане? Что ты пробовал, что ты не пробовал, что ты хочешь попробовать? I think сейчас я Из уже, еды. Сейчас уже живу 7 лет в Казахстане. I try most of uh, Kazakh food. I tried bishparmak. I tried uh, kumis. What else? Plov? Plov not Kazakh. No? Да, это No, узбекистанская that's кухня. I, I like all Kazakh food. Мгм. I don't like kurt <laughs> because kurt is uh, very. Я люблю курт. Да, Я буду есть за тебя. <laughs> but for me, uh, all Kazakh food is tasty, but no kurt because it kurt it uh, take water from my mouth. it's а, like soleanum. да. Соленым, да. Из-за этого. Mouth will become very dry. Mm -hmm. So do everything else. А есть э, какая-нибудь еда? Вот ты любишь казы? Казы I try very less, когда I go to like wedding party или... Mm -hmm. Тебе нравится казы? Тебе нравится, что в казахской, в казахской еде много мяса? Да, yeah, no problem. For me no stress, because from India. In India we eat all мясо, chicken, cow. Но from... насколько я понимаю, мне кажется, в Индии э, все равно очень популярна курица, чем да. мясо говядины. There's uh, cow, cow мало, chicken, what else? Goat, мэ. Угу. Баранина. Баранина. И, и этот Chicken, да? Все. Chicken, да. Horse нету, no horse. No horse any... И всех интересует вопрос еще самый интересный uh -huh. в еде. Они едят мясо слона. No, no, no, no. Nobody eat horse, nobody eat elephant. Because elephant, maybe in Africa they eat, but in India it's... Uh, это же тоже священное животное, да? да? В Индии. India, I think it's illegal to eat mm. elephant. Mm -hmm. I think if you eat elephant, I think for one elephant is like for at the way. Have you seen elephant like in life? No. Now when you see elephant, because in, when you see picture it's not, but when you see elephant it's like very big, like very very big. Но ну, насчет Нового года. Сейчас у нас Новый год. Встречал ли ты Новый год в Казахстане? mm Прям вот в казахской семье в 12 часов. У нас у нас все равно это по-особенному. В Казахстане и в России это по-особенному. mm Насколько я знаю, в Индии это не так популярно. В основном только Рождество католическое, да? No, New Year we all celebrate New Year, but not like with Christmas tree, with the drinking, dancing. No, we just uh, buy a cake, mm -hmm. we eat cake, and да, say кстати, Happy New Year. Э, мне вот интересно, в Индии всегда покупают, покупают кейк только тогда, когда какой-то пати. Просто так и вы не кушаете кейк, как мы. Да, тут много-много вариант кейк есть. Если, э, если Christmas или New Year есть luxury cake. или просто дома with chai we have snacks cake, like mm. small, not very strong. Like we have plum cake. Plum cake is a cake with small, small uh, fruits. Mm -hmm. Fruits that we eat for Uh, evening with chai. But if it's uh, Christmas, или New Year, или religious party, you have like big cake, double layer with mm -hmm. cream, сахар, mm -hmm. all those things. Mm -hmm. Все. Спасибо за ответы. Okay. Еще буду спрашивать вопросы. Если будут вопросы, я буду задавать. Так, также вы задавайте вопросы <laughs> в комментариях, и мы будем спрашивать у нашего иностранца, okay. А, моего мужа. <laughs> И его коллеги, кстати, его коллеги тоже иностранцы, кто с Америки, кто с Португалии, кто с Британии, да, вроде, uh -huh. если не ошибаюсь. И будем спрашивать у них насчет Казахстана, что вас интересует. И буду потихоньку снимать нашу жизнь, интернациональную <laughs> семью нашу. Все, всем пока, до свидания. Bye. Пока. <laughs> うん。